Perfect, cool with the kid, copy. Pull up with a stick, stop it. Rich nigga shit, solid. Rich nigga, all hundred pockets robbed. quieren, no más por la que tiene mate. Ya, ya, pero estamos intentando plantar, o sea que... Last player standing. One Nice. ルメですこれね poco te va a servir eso, maní. Uh, let's go. Puto Brince, vaya predit, hermano. Vaya motherfucking predit, loco. Madre mía. Seguimos con el predit. aquí en elbow. B でキャリアダウン敵残り1名 En elbow, en elbow. Uy, ese- Vaya mochazos, maní. スパイクを設置 Va a jugar con granadas, eh. Cuidado. Ultimate.